我们是斯德哥魔症候群，我是台中，我是嘉义，我是桃园。那我们今天要讲什么呢？今天今天是今天是六月六号。六月六号，我只想到六六大顺啊，超烂。 <laughs> 嘉义不知道，对不起，可以告诉我吗？瑞典国庆日。瑞典国庆日，那所以是跟台湾一样是光复吗？所以放假是吗？嗯。呃，他。 跟台湾一样，国庆日放假是这点是没错，但是它的原因跟台湾不一样。我要讲，我刚刚想要讲一件事情哦，是高盛的创办人 Google Google，我想要讲 Google。对，好，没关系，现在讲，就是如果你们现在位于瑞典的话，就是在六月六号今天打开 Google 的页面，它会有一只啊，就是会显示今天是瑞典的国庆日，然后会有一只驯鹿。你确定是驯鹿吗？我就是 deer reindeer，不要误导人家，就是 reindeer。 <laughs> 对。 六月六号成为国庆的有两个原因，我知道，我知道。嗯，第一个是 s c a n s o n 的创办人，他决定把六月六号定为瑞典的国庆日，因为在那之前瑞典没有所谓的国庆日。对，然后 s c a n s o n 他是全世界第一座户外博物馆，那我们打算下一次为大家介绍。嗯哼，那第二个原因是什么？我想一下，我刚刚开始英一线， <laughs> <laughs> 刚发二补完。第二个原因是。 呃，Gustav，他是瑞典的某一任国王，他带领着瑞典脱离了一个联邦。那那个邦那时候有着丹麦、挪威还有瑞典在里面，那他就带领了瑞典这个脱离了那个邦。你觉得瑞典人自己会知道自己国庆日的由来吗？不会， <laughs> 街坊街坊， <laughs> 刚刚查了很多资料，很多人都说瑞典人本身也不知道国庆日由来，尤其是他们。 其实他们国庆日没有什么特别的，在台湾就有阅兵仪式。我知道他们会在 Scanson 博物馆，就是国王夫妇会在 Scanson 博物馆，然后会现任的国王夫妇对，然后会有献花的动作还是？嗯，就是刚刚有，也是一个仪式，但是嗯，不会像台湾有那种很广大的宣传。那你去问很多瑞典人，对于他们的国庆日的由来，很多人会不知道，就是知道今天放假，然后不用上班，很开心。 去海边开 party。我们今天去了社区活动，因为我们房东跟我们说这附近有那个，就是为了国庆日然后办的活动。就是我们那边看到很多小国旗，然后小朋友们都会这样子。然后平常瑞典人就蛮多人到处，像公车什么都会插着国旗的。 <laughs> 对。 真的没错，没错，就是到处都有国旗，然后房屋、郊外的一些很容易看到国旗，嗯，到处都是，而且很长很长的瑞典国旗。然后今天去那个活动，就会看到除了很多拿国旗之外，就会有一些瑞典的歌手嗯，就是他们的，嗯，就是有一些片段可以放给你们。他们的活动就会有很多人在草地上面野餐啊，然后我看到那些有些 cake 上面都会插着瑞典的小。 哦，对，有看到， <laughs> 对，很可爱，没有拍照片。对，然后，呃，我还有看到那个，真的就是国军往来，就是，哦，对，对，可是是女兵哦，全部我的照片上面全部是全部都是女兵，然后还有女兵是染绿色头发，我不知道你们有没有看到，我没有看到，OK，因为她刚好就在摊位旁边，然后就染着绿色头发，就很酷，我觉得很有。趣。今天看到不只有瑞典的文没有。 看到非洲、泰国的料理哦，对就是有点像小型的国际化会的感觉，对有瑞典的东西。可是我觉得这也就代表说，这边的族群融合其实非常的多，或者是做的很好，就是没有所谓的冲突这事情。他们也还是会觉得自己国家国籍，但是对他们来说，他们还是认为自己是瑞典人，对，或是或是呃，瑞典就是他们的家这样。对啊。 那我们打算下次跟大家介绍斯康城。对，我们下次会跟大家介绍斯康森。OK，然后可是我们要去那边取景哎。那就那就算了，下次后介绍斯康森。 <laughs> 有空我们如果有机会的话， <laughs> 因为我们已经有决定一连串想要介绍瑞典的东西。那如果你们有想知道什么，也可以在下面告诉我们。然后我们也打算去可能访问一些瑞典人，因为我们也有瑞典朋友。 所以透过频道可以知道，瑞典的一些事情。然后我们也会有任何问题的话，也就可以在下面的留言。没错，那我们是斯德哥摩症候群， <laughs> 说说小哈笑没关系。这是谁想出来的？我觉得很好，因为台湾人比较多知道是 <laughs> 斯德哥我最候选吧。 <laughs> 对，那就这样喽。那今天影片差不多到这边。好，拜拜，拜拜，拜拜。 知道台湾国庆日的故事吗？我知道。呃，不是，呃，等下想想，呃，桃园呢？桃园知道吗？当然不知道啊，桃园历史最长。 <laughs> 我历史都被淡掉，真的假的？好，我知道，但是我不是很确定，所以我刚刚也上网做了功课。 <laughs> 那要不要你先讲？呃，我记得是。 跟那个、那个、那个、那个革命有关系，是不是？没错。然后在黄花岗之役，好像是十月十号，什么？是吗？好，那我公布答案喽。我查的是维基百科啦。然后他是说十月十号是武昌起义，就是最后那个革命成功武昌起义。然后十月十号是武昌起义的这一天。我觉得应该很多台湾就知道跟武昌起义啊，然后跟辛亥。 那些有关系，但是不是很确定，反而是武昌起义。